ысык чайга металл кашыгын салабыз бир нече убакыттан кийин кашык дагы ысып чыгат бул учурда жумуш аткарылбайт бирок кашыктын ички энергиясы көбөйөт муну кашыктын ысыгынан билсек болот башында суунун температурасы кашыктын температурасынан көп болчу анда молекулалардын орточо ылдамдыгы дагы көбүрөк. суунун молекулаларынын кинетикалык энергиясы кашыктын молекулаларынын кинетикалык энергиясынан көп суунун бөлүкчөлөрү металлдын бөлүкчөлөрү менен кагылышканда суунун молекулалары өзүнүн энергиясын кашыкка берет анан металдагы молекулалардын кинетикалык энергиясы дагы көбөйөт демек жылуулук өткөрүү аркылуу ички энергия дагы көбөйөт